aquesta moció que presentem <clears throat> crida premianenca conjuntament amb, amb iniciativa d'entrada demostra que la societat civil organitzada, com en aquest cas és la plataforma d'afectats per la hipoteca, passa per davant de la classe política actual que no ha sabut actuar eh, fins al moment per prevenir la situació en què ens trobem i per tant doncs, d'entrada doncs, deixar clar que és una moció que ens presenta la, la PA i, i que nosaltres doncs, en aquest cas fem de mitjancers i en tot cas el que sí que hem fet és actualitzar-la per situar-la en el terreny de Premià de Mar en el cas doncs, que en el punt setè es demana que es constitueixi la comissió redactora del reglament de, municipal d'habitatge desocupat que no deixa de ser un acord que ja es va prendre a la sessió plenària d'aquest Ajuntament el mes de novembre del 2011 a través d'una moció que vam presentar al nostre grup i que a hores d'ara doncs, encara no s'ha no realitzat. Jo penso que el portaveu d'iniciativa ja ha fet una explicació de la vessant més social de la necessitat i en aquest cas doncs, sí que claríssima urgència d'aprovar aquesta moció i d'aprovar mesures eh, en el terreny local per evitar eh, aquesta situació que eh, no deixa de ser completament perversa. I jo el que volia era remarcar que el que m'imagino és que a hores d'ara la, la secretària que ens ha enviat el, un informe avui al matí, eh, si no recordo malament avui al matí, eh, explicant doncs, eh, els possibles problemes jurídics que ens podem trobar per desenvolupar aquesta moció, doncs nosaltres volíem fer uns, uns petits apunts. En aquest informe, que no sé si la secretària comentarà, o és que em pensava que, la, que ho comentaria abans de, de fer la moció, l'informe que ens ha fet arribar. No. Vale, doncs, en tot cas, a, eh, a l'informe que se'ns fa arribar, eh, que, que, que, que contrasta el contingut de la moció amb els possibles impediments que sobretot ens poden venir ara donats eh, a través eh, d'aquesta llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local coneguda per l'ARSAL eh, del resum que en fem d'aquest informe és que se'ns diu que poder aplicar aquestes mesures que nosaltres proposem sense una existència d'una ordenança municipal que ho empari serà complicat. En qualsevol cas, nosaltres el que estem reclamant, i ja vam reclamar en el seu moment, doncs és crear precisament una ordenança que ens permeti eh, dur a terme aquests, aquests, aquests moviments. En qualsevol cas, sí que mm, volem fer notar una sèrie de de referències eh, legals que nosaltres considerem que ens emparen a l'hora de poder tirar endavant aquesta, aquesta moció i la que nosaltres doncs, ens agafem més és el propi Estatut eh, d'Autonomia del, del nostre país, de Catalunya, on es deixa clar eh, que els governs eh, locals del país tenen les competències pròpies eh, en matèria de planificació, eh, programació i gestió de l'habitatge eh, públic eh, i a la llei de dret a l'habitatge aprovada el 2007 es passa bona part d'aquestes competències en matèria d'habitatge a, eh, a les, als mateixos ajuntaments i per ser més concrets eh, del ventall aquest de competències en matèria d'habitatge en destaquem particularment eh, les competències inspectores, les competències en imposició de multes coercitives no sancionadores i les competències d'impulsió de polítiques de foment per potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer eh, dels habitatges buits o permanentment eh, de mm, desocupats, que és el seu article 42.1. Eh, Però és que, a més a més, eh, el web del nostre Ajuntament a l'apartat de territori i urbanisme es diu clarament que entre les funcions d'aquest departament hi destaquen el planejament i la gestió del territori, l'atorgament de qualsevol tipus de llicència urbanística i l'aplicació de la disciplina urbanística. I nosaltres entenem que es tracta el que tenim a sobre la taula d'una qüestió de disciplina urbanística en el que l'Ajuntament doncs, és eh, plenament competent. Òbviament, no hi ha una delegació de competència per detectar els habitatges buits, perquè això és una competència eh, que no està establerta actualment en cap, en cap normativa, però altament, altrament també us recordem eh, que en el propi IBI es recull la possibilitat d'aplicar un recàrrec als habitatges permanent buits, i tornem a repetir eh, aquest tema, i és en el seu article 7, apartat 5, on es deixa ben clar. L'Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost als immobles d'ús residencial que es trobin desocupats, amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que es determinen eh, reglamentàriament. Per tant, per tot plegat, l'Ajuntament ja està declarat competent per avaluar quan un immoble està desocupat amb caràcter permanent i estableix una penalització eh, per aquest fet. Eh, per tot plegat, nosaltres eh, entenem, dubtem d'aquest eh, informe que se'ns ha, que se'ns ha fet arribar, no dubtem del seu contingut i no dubtem doncs, de, de la posició de secretaria, però entenem que si aquesta moció ha pogut ser aprovada a, a la resta d'ajuntaments i a l'espera d'aquesta nova llei de l'Arsal eh, que nosaltres doncs, entenem que hem de passar completament eh, per sobre d'aquesta normativa que sabem perfectament que extingeix gairebé les competències dels organismes municipals i per tant nosaltres eh, farem una desobediència absoluta des de l'oposició a aquests eh, plantejaments que aniquilen al món local, doncs nosaltres el que farem és convidar la resta de grups municipals a prendre consciència d'aquesta situació i a votar per sobre de les qüestions purament eh, jurídiques, eh, d'aquest entramat purament jurídic en el que ens perdem eh, contínuament i posar-nos les piles per poder solucionar temes com aquest que urgeixen i que socialment doncs, són d'un reclam eh, completament eh, evident. A veure, hi ha, hi ha dos apunts que han anat sortint i un, el primer punt és que és clar que existeixen dubtes, jurídics, eh, dubtes jurídics sobre l'aplicabilitat la, d'aquest uh, mètode, però nosaltres el que veiem clar és que això funcionarà uh, fins que els bancs que han recorregut administrativament eh, aquesta mesura doncs no guanyin, no guanyin cap cas. Segurament, tal i com està organitzada la justícia en aquest país, en el moment en què hi hagi una sentència en contra, doncs evidentment les coses eh, canviaran. I eh, feia menció el senyor, Patri, el senyor Cruz del cas de Terrassa, i el que és evident és que en el cas de Terrassa que s'ha aprovat aquesta moció doncs, s'ha doncs, produït en un curt termini un canvi de posicionament de, de les entitats. Abans es negaven en rodó a negociar cap cessió dels habitatges eh, cap al lloguer social i ara, casualment, des de l'aprovació d'aquesta moció, doncs s'han eh, assegut a, a parlar-ne. Eh, I, per tant, tampoc no deuen tenir massa clar que puguin guanyar aquesta batalla si ara les entitats bancàries van i s'asseuen a, a parlar amb els, amb els governants Mm, mm, I a part d'aquesta situació també podríem fer una, un, una sèrie de matisos nosaltres. Entenem que la llei és una eina en què es doten les comunitats. Si nosaltres, com a població eh, i com a ple, mm, decidim dotar-nos d'aquesta moció, el que hem de fer és lluitar perquè aquesta moció s'acabi complint, eh, digui el que digui eh, la resta d'entitats de, supramunicipals mentre no hi hagi un, un conflicte de convivència. Si aquesta, si aquesta normativa, si aquesta moció prospera i, i ens podem dotar com a municipi d'aquesta nova eina i per, Mm, pensem que per això hem estat escollits pel poble per crear eh, noves eines i noves fórmules de, de solució doncs per nosaltres és aquesta la llei nosaltres el que diem és que som capaços de desobeir aquelles lleis que pensem que ens perjudiquen com a poble i com a poble entès com a municipi, eh, com a municipi com a poble entès com a comunitat eh, cultural, però també entès com a, com a comunitat social. Nosaltres, per exemple, doncs estem molt contents d'aquest eh, posicionament de, del Partit Popular, que adoptàvem obertament, perquè avui a les declaracions al matí que ha fet la, les, la, la regidora Jové a les, a les declaracions ens deia que els partits que presentàvem aquesta moció eh, doncs no teníem massa feina per poder pres per, per presentar aquesta moció i que estàvem pentinant al GAT i que mm, concretament deia que aquesta no era una qüestió política sinó, era que, sinó que era una qüestió social. Nosaltres ens agradaria saber quina diferència o quina és la frontera entre aquesta, entre aquesta posició política d'una posició social o d'una lluita eh, social. I el PCC el que ens sorprèn és aquesta obsessió malaltissa que tenen pel que fa al compliment de la llei. Eh, no, bueno, tampoc no ens estranya perquè, evidentment, veient doncs, les seves actituds internes eh, o imatges com les que avui hem pogut presenciar, en què es releguen els, els tres diputats que no tenen doncs, eh, gaire clar el seu posicionament o que no comparteixen, doncs els releguen a la punta eh, del, del Parlament com si s'haguessin portat malament, doncs podem entendre perfectament la seva obsessió pel compliment eh, de la llei, però també li recordarem al senyor Esteban que segurament en aquest país si s'han aconseguit les coses eh, s'han aconseguit a través dels moviments socials i si no, digui'ls a tots els moviments veïnals que en el seu moment de transició, com un procés de transició que és el que nosaltres entenem que estem visquent en aquest moment, eh, doncs no haguessin aconseguit tot plegat si no s'haguessin eh, saltat moltes vegades eh, l'actual legislació vigent i en la mateixa direcció doncs, eh, els hi direm eh, al grup municipal de Convergència i Unió eh, ens preocupa que estiguin eh, tan preocupats per la, per la legislació vigent, pel marc actual i legal vigent, perquè si no desobeeixen eh, l'actual marc, doncs vostès saben que el procés eh, sobiranista en què vostès doncs, tenen un protagonisme eh, important, segurament si no es desobeïn eh, les actuals lleis no podrem, eh, no podrem avançar cap a una consulta ciutadana que ens permeti eh, emancipar-nos eh, com a poble. I vostès ara em podran respondre, no, és que serà el Parlament de Catalunya qui es doti d'una normativa eh, particular, d'una llei de consultes per tirar endavant això. Doncs bé, nosaltres aquí en aquest aquest Ajuntament ens dotem d'aquesta normativa actual per poder eh, tirar endavant aquestes mesures que els hi proposem eh, al govern municipal. Mm, dit això, que em sembla que ja no em deixo, no em deixo res, celebrem que una vegada més doncs, un moviment social tan potent com la plataforma d'afectats per l'hipoteca doncs, ens hagi pogut aportar aquesta possibilitat de dotar-nos d'una nova eina de gestió al municipi que ens porti cap a la justícia social.